让你很开心，很惊喜。为什么？我以为那个烦恼很久很久了。哎，我怕对你们说，最近好多人批评我的话语不好，我也怕对你们说。没办法，其实我说广东话也不好。为什么？因为我小时候是山村长大的，也给人家批评我。为什么你的广东话很难听？我当着我面前说我，所以。 我很记得，到现在我都告诉我自己，不管我说什么话，华语也好，广东话也好，他们都不接受我了。所以，如果广东话也不好，华语也不好，没办法了，我就是说华语给你们了。OK，拜拜。而家跟你们说，呢样很重要嘅东西，就是一个冰醋啦，每个人都有个啦。为什么？我唔怕告诉你，冰醋为什么每个人都有呢？因为我呢。 现在啊，冰橱里面呢，全部都是玻璃来的，呢度一格格是玻璃来的，所以当我们嘅东西不小心呢，放上去撞一下，哇惨咯，撞花了，撞烂了，所以我为什么呢个 design？就是我未买呢个冰橱的时候，我一想到啦，就是呢个 design，就是很简单，嗱，你睇我呢垃圾，呢啲就是。 冰储里面的垃圾，我自己跌晒找回来的，找找过来的，那就是一种高的即一个洞一个洞的，嗯，因为买又没得买呢，你自己找了，我就很难对你说，因为我喜欢 idea，一点点东西我都就靠一下就用，我不用怎么找了，啊，还有就是包纸，啊，包纸也蛮重要的，那个好干净，好清洁，又不会脏花了，如果我们种下包纸。 放在里面，咁反正我们可以抹一下，你弯也可以，不弯也可以。为什么放报纸呢？主要就是因为，第一，你可以吸收的冰醋的臭味；第二呢，就是唔怕烫。我们当我们放东西就撞烂了。还有，为什么我要加一张啊个冬个东个呢？就是预防它。 如果我就是我不用浪费时间，所以我就是这样告诉你就算了。除非那个包子安真了，我就取温那包子，但是不安真，一点点垃圾我拿出来就 OK 了。为什么？因为它很简单，它能够将我们的啊，吃的东西一点点的碎啊、饼干碎或者啲碎啊，不小心倒泄了，湿了。 哦，说的是了，这种头痛更头痛。你这小孩子也难，况 <coughs> 且大人都是这样，不小心挖刀石，哇，惨了！这起码来说，最好就有一张报纸吸收它的水分。所以我们当我们搞清洁的时候，没有这么辛苦，就是这样，我就买的时候好好的噻，很多好处。 主要好處就係，第一唔怕撞爛個玻璃，第二包子可以吸收冰箱嘅臭味，第三就是因為利用一個一個洞一個洞嘅格子，就令到它的多餘嘅物會在包子度。如果我們覺得包子有點安靜啦，我們拉出來將包子拉出來嗰種安靜嘅東西，安靜嘅東西。 以晒也可以，弯也可以。如果你做好多之后，再套回去，哇！very good，very good。就是我顺时间嘅方法，就是我一个人可以做很多很多很多东西。我对你说，其实我做很多东西， <laughs> 我不方便在这里告诉你们，所以我的时间真的很好用。 不够用，就是这个道理了，所以没没没办法，别人怎么说我也没所谓，我们不可以借住人家的嘴巴，只不过我们知道我们的需要就好了， <laughs> 对不对？OK，我介绍到这里了，拜拜。